Dia de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença. Dia de doar, vem participar, você pode ser a diferença. De coração em coração, de doação em doação, de coração em coração, de doação em doação. 28 de novembro é dia de doar. Acesse o site diadedoar.org.br e veja como participar. Todas as organizações da sociedade civil agradecem. 28 de novembro. Quem tem coração, doa. Quem doa, transforma.